Assalom. Sizlar bilan geo Buyuk Xitoy devori hozirgi Xitoyning eng asosiy brend hisoblanadi. Aytishlaricha u hattoki kosmosdan ham ko'rinar ekan. u yerdagi g'ishtlar yerni o'rashga ham yetarmish uning asosiga quruvchilarning suyaklari tashlangan ekan o'q otar qurollar uchun bo'shliqlar esa janubga qaraganmish demak uni xitoyliklar emas balki xitoyliklarga qarshi qo'lashgan yana devorni 2000 yil oldin ko'tarishgan ekan ammo negadir o'rta asr sayohatchilari u haqida hech nima yozishmagan g'alati emasmi umuman olganda u befoyda bo'lgan va hech qachon hech kimdan himoya qilmagan qisqasi istalgan yetarlicha qadimgi inshoot kabi xitoy devori haqida ham juda ko'p afsonalar bor bugun ularni tahlil qilishga urinib ko'ramiz o'ylab qarasak devorning tarixi bir katta ertakka aylangan bu hayratli holat emas Yevropa madaniyatining odatiy namoyondasi Xitoy bilan va kamiga uni tarixi bilan yaxshi tanib bo'lmaydi. Dunyo suratini hosil qilishda tayanadigan narsangiz bo'lmasa, unda afsonani haqiqat sifatida qabul qilishingiz ancha osonlashadi. Bu odatiy holat va u rossiyaliklarni o'ta tentak ekanini anglatmaydi. Xitoyda ham bunday holatlar yetarlicha. Mana misol uchun, xitoy vikipediyasida yaqindagina moskva va tvert knyazlari o'rtasida qandaydir kumush konini deb qarama qarshilik bo'lganligi haqida o'ylab topilgan yuzlab maqolalar topildi bu maqolalarni juda ko'plab yillar davomida bir xitoylik uy bekasi shunchaki yozgan ekan va bunga bir necha yil davomida hech kim e'tibor bermagan biz ham xitoyga nazar tashlagan paytimizda xuddi shunday uy bekalari fantaziyalariga ishonib qolish xavfimiz bor ammo bugun biz xitoy devorida virtual sayr qilamiz uning yoshi rostdan ham 2000 mingdami va rostdan ham u shunchalik buyukmi tez orada bunga aniqlik kiritamiz Devor bu faqatgina muhim istehkom emas, balki o'zgalar va o'zimizniklarni ajratuvchi belgi hamdir. Ya'ni bu yerda ona devorlarning himoyasi ostida sen xavfdan yiroqsan. U yoqda esa hamma senga yomonlik tilashadi. Xullas, yer tilagan yerda aziz. ammo hozirda bu prinsipning muhimlik darajasi borgan sari quyi tushmoqda hozirda devor ortida yashirinish emas balki ozodlik muhim bu ozodlik belgisi esa it kasblardir bunda sizning hayotingiz qayerga ketishini siz o'zingiz hal qilasiz it sferasi istalgan holatlarga bardoshli it mutaxassislarga esa istalgan mamlakatda talab bor hozirda itchi bo'lishning juda ko'p yo'llari mavjud ammo men kural federal universitetining onlayn qabulini maslahat beraman u skill factory bilan birga tashkil qilingan ha sizga eshitilmadi bu rostdan ham haqiqiy oliy ta'lim Bundan so'ng esa siz urfu magistrlik diplomini olasiz. Odatiy universitetdan birgina farqi shundaki, u yerdagi mashg'ulotlar, savol-javoblar va imtihonlar onlayn o'tkaziladi. Ammo sizga barcha talabalar uchun beriladigan bonuslar taqdim etiladi. Harbiy xizmatni kechiktirish ham bundan mustasno emas. Mashinasozlik muhandisligi kursining dasturi bu sohada yangilar uchun ham e'tibor qaratilgan. Siz yangi bilimlarni qadamma-qadam o'rganasiz, sakrab-sakrab emas. Asosiy e'tibor moslashuvchanlikka qaratiladi. Masalan, Python dasturida ishlash. U yerga faqat faqat bakalavr diplomi bilan yoki mutaxassis bo'lsangizgina kirishingiz mumkin o'rgatishdan avval esa kirish imtihoni bo'ladi ammo bu shunga arziydi kurs o'qituvchilarining barchasi kuchli IT kompaniyalarda faoliyat olib borishadi va juda katta tajribaga egalar. Magistraturani bitirganingizdan so'ng esa siz talab darajasidagi biznes topshiriqlarini neyro tarmoq va mashinasozlik yordamida yechadigan ML muhandisi bo'lib chiqasiz. Bunday mutaxassislar barchaga kerak. Savdo tarmoqlaridan tortib toki bank va kimyo sanoatigacha. 83% bitiruvchilar o'qishdan keyin 1 yil ichida ish topishgan. Junior mutaxassisning o'rtacha maoshi esa 100 ming rublni tashkil etadi. O'rta darajadagi mutaxassislar esa 200 oltmish mingdan yuqori maosh olishlari mumkin bu 2022 yilda it sferasidagi eng talabgor soha hisoblanadi va shu holatda juda uzoq vaqt qolishi mumkin shunday ekan video ostidagi havola orqali o'ting yoki mana bu qr kodni skaner qiling Ish qilib qayerdadir chiqadi so'ngra onlayn urfu skill factory bilan hamkorlikdagi magistraturasiga ariza qoldiring buyuk xitoy devori haqidagi suhbatni biz to'satdan 18 asr oxiridan boshlaymiz siz tasavvur qiling fransiyada allaqachon revolyutsiya bo'lib bo'lgan aqsh mustaqillikka erishdi rossiyada esa taxta yekaterina 2 o'tiribdi yevropa esa jadallik bilan jahon fabrikasiga aylanmoqda Bu vaqtda uzoq Osiyoda bundan umuman bexabar Xitoy yashamoqda. U yerda ularning o'z atmosferalari bor. Ilmiy texnik rivojlanishsiz, ammo Xitoy dunyo markazi. Uning atrofida esa faqat yovvoyi vahshiylar bor ekaniga. Ularning ishonchlari komil. Albatta Xitoyda har xil davlatlarning savdo missiyalari mavjud. Ammo elchilar u yerda deyarli molxonada yashaydi. ba'zida esa haqiqiy molxonada ham turishgan yevropaliklarga bunday munosabat xitoyning qadimgi an'analaridan biri edi ular barcha chet elliklarni xitoy xalqiga hech nima taklif qilmaydigan yovvoyilar deb hisoblashardi shuning uchun chet el elchilarining yagona qilishi mumkin bo'lgan ishi bu to'liq bo'ysunish bo'lgan mana shunday qilib 1792 yilda qirol genrix 3 xitoyga yangi delegatsiyasini yuborishga qaror qiladi angliyaliklarni ular qirollikdan sanoat darajasidagi choy sotib olishlari ammo xitoy ulardan hech nima sotib olmayotgani g'azabga keltirardi bu biroz xafa qiladi yana kamiga xitoyliklar bir necha 100 million ekanini hisobga olsak bu juda katta savdo markazi ammo uning eshigi ular uchun yopiq angliya missiyasini tajribali diplomat lord makkartni boshqargan u o'z xizmatlari uchun yiliga juda katta summa 15 ming funt so'raydi buning o'rniga esa makartni xitoyliklarga erkin savdo prinsiplarini targ'ib qilish yangi portlarga asos solish va pekinda doimiy elchixona ochish kerak edi ammo ish boshidanoq chappasiga ketadi xitoy imperatori angliyani o'ziga teng mamlakat sifatida tan olmasdi va angliya sovg'alariga umuman qiziqmagan ham unga esa kichik teleskoplar o'lchov asboblari va boshqa ko'plab texnika mo'jizalarini olib kelishgandi makkartni zamonaviy purjinali karetaga katta umid bog'lagan qilardi u aniq imperatorni hayratga solishi kerak edi bu xuddi hozirgi kunda o'rta asr qiroliga maybach yoki rolls royce bergandek gap ammo hammasi teskari tus oldi xitoyliklar jahl bilan imperator kimdir undan yuqorida yana kamiga orqasini tutib o'tirishga chidab turmaydi deb angliya ekipajini haydab yuborishadi qisqasi u haqiqiy fiasko edi imperator to'g'ridan to'g'ri hech qachon mohirona ixtirolarni qadrlamaganini va xitoyga angliyadan hech nima kerak emasligini aytadi bu rostdan ham haqiqat edi xitoy imperatori chindan ham hech qanday narsalarni ishlatmagan 70 yildan so'ng afyun urushlari vaqtida imperator qasrini talon taroj qilishayotganda barcha angliyaliklarni o'zining sovg'alarini umuman tegilmagan holatda otxonadan topishadi ammo nega men qandaydir savdo missiyasi haqida shuncha gapiryapman va bu yerga buyuk xitoy devorini nima daxli bor gap shundaki angliyaga xitoy bozorini ochishdagi omadsizlikka qaramasdan makartni boshqa ishni qilishga ulgurdi u butun dunyoga tasavvur qilib bo'lmas inshoot haqida aytdi u xitoy devorida bo'lgan eng birinchi yevropaliklardan biri edi va uning buyukligidan hayratda qolgan makkart orqali dunyo 100 yillik ajoyib uzun devor bor ekani haqida bilishdi. U Xitoyning birinchi imperatori sin Shixuandi tomonidan qurilgan edi. Bu esa o'z-o'zidan qadimgi Xitoyning sivilizatsiyasi va texnologik rivoji yuqori darajada ekanligini anglatardi. Bu devor 10 ming kilometr uzoqlikda tekis mamlakat chegarasi bo'lib, turli tomonlarga cho'zilgan edi va ko'plab asrlar davomida ko'chmanchilar hujumidan saqlagan. Aytgancha, xitoyliklarning o'zlari ham angliyaliklarni bunday qiziqishdan hayratga tushadi. Ularning asablari buzilib, hech nimani tushunmasdan angliyaliklar qadimgi toshlar ustidan qanday hayrat bilan yurishlarini kuzatishardi axir ular uchun bu shunchaki foydasiz vayronalar edi xolos axir bu ularning asosiy diqqatga sazovor inshootlariga biroz hurmatsizlik shunday emasmi yangi dunyo mo'jizasining xalqaro obro'si oshishdagi ikkinchi muhim bosqich 19 asr o'rtalarida sodir bo'ladi xitoy afyun urushlaridagi sharmandali mag'lubiyatdan so'ng yevropa tovarlarini va ular bilan birga yevropa turistlarini ham kirgizishga majbur bo'ladi ulardan ko'pchiligi esa o'sha zahoti yo'q devorni ko'rishga borishadi bundan keyin esa esa Yevropaga minglab hayratlanarli mishmishlar tarqalishni boshladi. Sayohatchilar u yerdagi g'ishlardan nechta shahar qurish mumkin ekanini sanashar edi. Bu hattoki oydan ko'rinadigan insoniyat tarixidagi yagona inshoot deyishardi. Ularga hali hech kim oyga uchmaganini ham va yana xitoyliklar devorga tupurganliklarining ham farqi yo'q edi. ularning o'z inshootlariga bo'lgan munosabatlari faqatgina 20 asr o'rtalariga kelib o'zgarishni boshladi o'sha paytda mao zedun o'zining mashhur gapini aytdi agar siz devorda bo'lmagan bo'lsangiz unda siz haqiqiy xitoylik emassiz bu umuman kommunizm partiyasi hokimiyatga kelgunicha bo'lgan vaqtda aytilgan devorni turistlar uchun ziyoratgohga aylanishi faqatgina 70 yillarga kelibgina amalga oshdi bunga sabab esa amerikalik prezident richard nikinson birinchi rasmiy xitoyga safari edi uning mamlakatga tashrifidagi rejalaridan biri bu devorga borish bo'lgan va u yerda nikson shunday degandi bu buyuk devor va uning buyuk xalq qurgan bo'lishi kerak bu devorni ilk marotaba buyuk deb atalgan payti edi undan so'ng esa ishlar yurishib ketdi xitoyga juda ko'plab turistlar tashrif buyurishdi hozirda devorni ko'rgani yiliga 10 milliondan ko'proq inson keladi hozirgi xitoyliklar esa bu qadimgi inshootga qiziqishlardan hayratga tushmayapti yana kamiga o'zlari ham bundan g'ururlanishmoqda devor suratlarini cheksiz ko'p maykalar nishonlar va boshqa suvenirlarda ko'rishimiz mumkin ularni esa xitoydagi istalgan do'konchadan sotib olsak bo'ladi rasmiy xitoycha yo'l ko'rsatkichlarda esa tasavvur qilib bo'lmas statistik ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin buyuk xitoy devori shunchalik uzun ekanki u nyu york va los anjelesni bemalol ulashi mumkin emish agar devordan g'ishtlarni olib ularni balandligi 5 metr eni 1 metr bo'lgan devor qurilsa uni ekvador bo'ylab aylantirish mumkin ekan eslatib o'taman bu haqiqiy yo'l ko'rsatkichlarida yozilgan gaplar alternativiy tarix haqidagi kitoblarda emas yo'l ko'rsatkichlar bir chekkada turib tursin uzoq vaqt mobaynida xitoy maktab darsliklarida g'urur bilan devor kosmosdan ko'rinadi deyilgan va bu juda ham ko'p raddiyalarga qaramasdan yozilgandi bu ma'lumotni faqatgina 2003 yilga kelibgina olib tashlashdi o'shanda kosmosga xitoylik kosmonavt chiqib shunday degandi devorni afsuski umuman ko'rmadim hozirda juda ko'plab xitoyliklar uchun devorning qadimiylik va muhimlilik darajasi yaxshilab tekshirish kerak bo'lgan tarixiy gipoteza sifatida emas balki absolyut haqiqat sifatida qabul qilinmoqda ammo shunday qilib butkul e'tiborsizlik xitoyliklarda birdan so'zsiz milliy g'ururga aylandi va buyuk xitoy devoriga nima bo'lgan o'zi o'ylashimcha meni hikoyam orqali siz bir narsani tushundingiz hozirgi devorning mashhur tarixi bu afsona turistlar uchun chiroyli ertak ammo unda devor aslida qanday qilib qurilgan u 2000 yoshda ekani haqiqatmi balki u umuman yangidan qurilgandir Keling, men biroz intriga qo'shaman. Bu ikkala tasdiq ham haqiqat va ikkalasi ham afsona. Devor rostdan ham hayratlanarli inshoot hisoblanadi. Yana kamiga uning quruvchilarida zamonaviy texnikalar bo'lmagan. Devor rostdan ham sharqdan g'arbga qarab, juda ham turli joylardan, tog'lar, o'rmonlar, cho'llardan o'tib minglab kilometrlarga cho'zilgan. Yana kamiga devorning yoshi 2000 emas, balki undan ham katta bo'lishi mumkin kelinglar klassik afsonani eslaylik birinchi imperator tsin shixuandi xitoyni birlashtirib shimoldagi vahshiylarga qarshi katta devor qurdiradi buni qo'pol qilib aytmasak voqea aslida bunday bo'lmagan deyishimiz mumkin tsin shixuandi hokimiyatni qo'lga kiritgunga qadar devor allaqachon bor edi axir xitoy yo'qdan bor bo'lib qolmagan-ku, to'g'rimi uning yerlarida bir qancha davlatlar bo'lgan va ular bir birlari bilan hamisha jang qilib kelishgan Deyarli ularning har biri ham vahshiylarga, ham boshqa xitoyliklarga qarshi o'z devorlarini qurishgan. Shunday ekan, Shi Huandi hokimiyatni qo'lga kiritgan payti shunchaki devorlarni birlashtirishga buyruq bergan xolos. buning uchun esa yana umumiy uzunlikni taxminan 5 dan 1 qismiga teng devor qurish kerak edi birinchi xitoy devorlari esa umuman eramizdan avvalgi 700-yillarda paydo bo'lgan ya'ni birinchi imperator tug'ilishidan 500 yil avval bu bahaybat yer va loydan qilingan eni 8 metrlik inshoot edi shunday ekan devorlarni asl yoshi hozirda aytiladigan yoshdan ham ulug'roq deyishimiz mumkin nega unda buyuk devorning shon sharafi yana shi xuandiga nasib etdi ungacha bo'lgan xitoy hukmdorlariga emas bu yerda ikkita sabab bor bittasini men aytib bo'ldim devorlarni bir butun inshoot qilishga buyruqni rostdan ham shixuandi bergan ikkinchi sabab esa bu birinchi imperator qurilishga qanday tezlik va masshtab bilan kirishganidir u katta qurilishlarni yaxshi ko'rardi o'n minglab insonlarni kanal qazish yoki o'zi uchun yuzlab toshli askarlardan iborat qabr qurish uchun jo'natish kerakmi bu xuddi tupurishdek gap balki buyuk qurilishlar bilan imperator barcha xitoyliklarni bir xalq sifatida birlashtirmoqchi bo'lgandir balki shunchaki qo'zg'olondan qochishni istagan axir kuniga 12 soatlab tosh tashigan senda imperatorni qanday qutulish haqida o'ylashga vaqting bo'lmaydi ammo bu uncha yordam bermadi shixuandi imperiyasi uning o'limidan keyinoq bo'linib ketadi xo'sh devor qanday qurilgan boshlanishiga hech qanday birinchi devorlar shunchaki oddiy tuproqli tepaliklar edi xolos umuman devor juda ham uzun bo'lgani uchun uni bir xil materialdan qurishda qurishdan ma'no yo'q edi yaqin orada nima topishgan bo'lsa shulardan qurishgan ko'p qismi esa tuproqdan iborat ya'ni qandaydir toshdan qurilgan yoki chiroyli g'isht terilgan bino emas balki shunchaki 5 metrlik ezilgan tuproq mana sizga o'sha devor keyinchalik yangi texnologiya paydo bo'ladi perimetr bo'ylab bo'lajak qurilish joyida katta kanallar qazishadi keyin u yerga taxtadan qolib qilinardi hosil bo'lgan koridorga esa qatlamlab loy va qum tashlangan bunday qatlamlar o'nlab bo'lgan birinchi loyni tashlab keyin tekis presslash kerak edi keyin qum va yana presslash keyin esa yana loy xuddi shunday holda aylanaverardi oqibatda esa bardoshli eni 5-6 metrlik bahaybat devor hosil bo'ladi qadimgi olam uchun juda ham ajoyib faqatgina bir muammo bor edi 100 metrlik bunday devorni qurish uchun 10 minglab nafar inson va 12 yil vaqt kerak bo'lgan mana nima uchun bu asr qurilishiga imperator butun mamlakatdan ishchilarni jo'natgan va buning uchun uni hech kim yoqtirmasdi shu yerda biz yana bir afsonaga duch kelamiz xuddi buyuk xitoy devori hamisha buyuk hisoblangan emish Men yuqorida aytganimdek, xitoyliklarning o'zlari uni bunday nomlashmagan. Bu nom ham 19-asrda Yevropadan keladi. Keyin esa xitoyliklar uni quloqlariga ilib olishadi va jahon brendiga aylantirishadi. Agar biz tarixiy yilnomalarga e'tibor bersak, unda biz devorni buyukdan tashqari istalgan so'z bilan atashganini ko'ramiz. Ayniqsa Shi Huandining devori chunki ko'rgani ko'zingiz yo'q bo'lgan narsani buyuk deb atamaysiz-ku tarixda shixuandiyning qurilishini oddiy nomlashgan uzun devor va bu termin uzoq asrlar davomida zolimlik va shafqatsizlik ramzi sifatida insonlar xotirasida qolib kelgan birinchi imperator o'rniga xan sulolasi keladi ular esa o'z siyosatini shixuandi merosini rad etish orqali qurishgan biz u emasmiz u shafqatsiz zolim va qonxo'r qotil biz esa mehribon va xitoy xalqiga baxt va ravnaq olib kelamiz degandek albatta uzun devor ham resurslarni ma'nisiz sarflash va minglab insonlar hayotiga zomin bo'lgan ish sifatida qoralangan edi qaysidir ma'noda bu haqiqat ham og'ir mehnatdan quruvchilar xuddi pashshalar kabi o'lishgan hattoki ularni suyaklarini devor fundamenti fundamentiga mustahkam bo'lish uchun solishgan ammo bu albatta haqiqat emas 20 asrdayoq arxeologlar devorni har xil joylarda analiz o'tkazishgan va hech qayerdan inson suyaklarini topa olishmagan umuman olganda uzun devor qurilishi tugashi bilan u qora afsonaga aylangani bu hayratlanarli holat emas Bu shunchalik ta'sirga ega bo'ldiki, ming yillar davomida yangi quruvchilardan hech biri o'z inshootini uzun devor deb atamagan. Xan sulolasi o'zining barcha yaxshilik uchun barcha yomonlikdan qarshi shiyorlarga qaramasdan shafqatsiz sin qonunlaridan foydalanishda davom etishadi va devorni ular ham qurishgan. Xitoyning yangi hukmdorlaridan birinchilari xalq ichidagi oddiy yigitlar edi g'arb tarixida shunday qarash bor dehqonlar qo'zg'oloni aristokratlar va armiyaning qo'llab quvvatlashisiz g'alaba qozonisha olmaydi xullas xitoy uchun bu qoida ishlamaydi u yerda dehqonlar qo'zg'oloni ko'p marotaba g'alaba qozongan xan sulolasining birinchi imperatori dehqon yuba bo'ladi uning oilasi hokimiyatda 400 yil turishadi va bu ko'rsatkich bo'yicha barcha xitoy hukmdorlari ichida eng omadlilaridan biri bo'lishgan shunchalik omadli ediki bu imperiyaning sharafiga barcha xitoyliklarni xan xalqi deb atashni boshlagan boshlashadi agar mabodo bilmasangiz xitoyliklar o'zlarini xanliklar deb atashadi qisqasi imperator xan shi xuandini tanqid qilgan bo'lsa-da, ular devorni qurishda davom etishadi bunga yana bir sabab devor xitoy madaniyatida bu shunchaki devor emas balki muhim madaniyat tushunchasidir devor sivilizatsiyasi yovvoyilardan ajratib turadi axir yovvoyilar devor qurishmaydi yana qizig'i shundaki devorni saqlab qolingan eng tarixiy qismlari aynan xan imperiyasi davriga to'g'ri keladi eng asosiy quruvchi shi xuandiydan esa deyarli hech narsa qolmagan qolgan bo'lsa bir ikkita tepaliklar qolgan xolos ammo xanliklarning ham qurilishlari hozirda turistlar yuradigan devorga to'g'ri kelmaydi mana misol uchun yu Guang darvozasi eramizdan avvalgi 2 asr deyarli tibet chegarasida joylashgan bu yerda yana bir kichik to'ldirish kiritib o'tsam devor qanchalik g'aribda bo'lsa u shunchalik qadimiydir u yerda cho'l quruq iqlim yomg'irlar kam shuning uchun u yerda inshootlar ancha uzoq vaqt saqlanadi bu yerda xitoy imperiyasining eng g'arbiy nuqtasi joylashgan edi darvozani boshqachasiga nefrit eshiklari deb ham nomlashgan chunki u orqali buyuk ipak yo'li o'tgan edi shu yerdan tovarlar hindistonga parfiyaga va qadimgi rimga jo'natilgan darvozaning umumiy yuzi 600 metr kvadratni tashkil qilgan ko'ryapsizmi bu qurilish biz turistlar suratidagi joydan anchagina farq qiladi yana shuni esdan chiqarmaslik kerakki yu ming Mingvang Xitoy devorining bir qismi edi. Ammo devorlar esa umuman saqlanib qolmagan. Eramizning 6-asrga kelib, savdo yo'li shimolga ko'chadi va darvozani tashlab qo'yishadi. 20-asrga kelib unga tarixiy yodgorlik nomi berilgunga qadar deyarli 1500 yil hech kimga kerakmas holatda yotadi. Han imperiyasidan yana biri Yangguan darvozasi saqlanib qolingan, ammo u juda ham achinarli holatda. xo'sh shu bilan tamom xan barcha devorning 20 foizini qurgan bo'lsa-da bizgacha boshqa hech narsa yetib kelmagan umuman agar biz xan imperiyasi haqida gapirsak ular devorni katta ehtimol bilan shunchaki an'ana bo'lagi uchun qurishgan xolos haqiqiy devorlar o'sha davrdagi birorta ham jangda qo'llanilmagan himoyalanish uchun xanliklar umuman boshqa tizimdan foydalanishgan ular dushman hududiga yaqin joyda darvozasiz uncha katta bo'lmagan soqchilar turadigan bo'linma qurishadi ularning birigina asosiy vazifasi bor edi dushmanni ko'rgan zahoti o't yoqib signal berish keyin bu signalni xuddi uzuklar hukmdoridek zanjirman zanjir qandaydir katta shahargacha olib borilardi so'ngra o'sha yerda armiya to'plangan bu devorda katta qo'shinlarni ushlab turishdan ko'ra ancha foydali edi xan imperiyasi eramizning 3 asrda qulaganidan so'ng hamma devorlarni negadir unutib qo'yishadi xitoy yana bir qancha davlatlarga bo'linib ketadi va deyarli xuddi shunday holda 800 yil yashaydi ba'zida bir qirollik kuchayardi ba'zida esa boshqasi kimdirlar esa ba'zida devorni eslab u yerda bir nimalar qurgan va qayta tiklash ham qilishgan masalan bizgacha kelgan eng qadimgi loydan qilingan devorning qismlari 5 asrga to'g'ri keladi yana bir narsani qo'shib qo'yish kerak shimolda yangi devorlar ham paydo bo'lgan ular bizning buyuk devorimizga umuman aloqasi yo'q mana bu xaritada har xil davrlarda buyuk devorning qaysi qismlari o'tgani ko'rsatilgan ammo devor hech qanday jangda qatnashmagan deyish bu xato bo'lgan bo'lardi birinchi yillikning oxirlarida xitoyning shimoliy sharqida janubdagi sum imperiyasi va shimoldagi liao sulolasi o'rtasidagi chegara bo'ylab o'tgan edi nomlarga qarab buni xitoyning ichidagi konflikt deb o'ylashingiz mumkin ammo aslida liao ki ko'chmanchilarining mamlakati edi ikki tomon ham hamisha bir birlari bilan jang qilib kelishardi va bu janglarda devorlar muhim rol o'ynagan to'g'ri u 100% foyda bermagan bo'lsa-da ammo uni foydasiz deb atashning ham iloji yo'q ammo 1127 yilda ko'chmanchilarning yangi qabilasi churjeni devorini oshib o'tib xitoy poytaxtini talon taroj qiladi bundan keyin esa 200 yil davomida devor xitoy siyosatida hech qanday rol o'ynamadi shuning uchun 13 asrda mo'g'ullar kelishganida devor ularni albatta ushlab qola olmagan bu haqida yana bir ajoyib afsona bor devorning himoyalanish uchun befoyda ekani haqida gapirilganda ko'pincha aynan mo'g'ullarni eslashadi ya'ni ular yoki mansabdorlarni sotib olishgan yoki shunchaki uni aylanib o'tishgan ammo devorni oshib o'tishda hech qanday qiyinchilikka uchrashmagan bu rostdan ham shunday ammo bir narsani unutmaslik kerak o'sha paytda devorni deyarli qo'riqlashmasdi uni istalgan ko'chmanchi qabila oshib o'tishi mumkin edi va buni ular doim qilib kelishgan xitoyliklar esa o'sha vaqtda devorni muhim himoya chizig'i deb hisoblashmagan shunday ekan devorni foydasiz ekani chingizxon xitoyni bosib olishda hech qanday aybi yo'q buni devorsiz ham amalga oshirgan bo'lardi mo'g'ullar yuan sulolasiga asos solishdi va hech qanday devor qurishmadi chunki devorlar ojizlar uchun ular bu inshootni qandaydir dunyo mo'jizasi deb hisoblashmagan va u haqida har qadamda sayohatchilarga gapirishmagan sayohatchilar esa xitoyni mo'g'ullar boshqargan payti juda ham ko'p edi hamma biladigan marko polo ham xitoyga taxminan shu vaqtlarda tashrif buyuradi bu haqida yana bir fitna mavjud nima emish hech bir yevropalik sayohatchilar devor haqida hech nima yozishmagan demak u mavjud bo'lmagan shoh va mot tamom ammo men yuqorida aytganimdek buni osongina tushuntirish mumkin mo'g'ullar devorga tupurganlari bor edi shuning uchun u bilan chet elliklar oldida maqtanishdan ma'no yo'q bo'lgan ikkinchidan esa xitoyliklarning o'zlari ham devorga tupurib qo'yishgandi ularda bunday devorlar shimolda shunchalik ko'pki qayerga qo'yishni bilmaysan ham bu odatiy inshoot va bu bilan maqtanishdan ma'no yo'q edi yana kamiga devor bir necha o'n 10 yillar davomida hech kimga kerak emas holda yotibdi va chiriyapti. Shunday ekan Marko Polo buyuk Xitoy devori haqida hech nima yozmaganiga sabab u vaqtlarda bu devorga buyuk sifatida qaralmaganligidir. Devor haqida atigi bir dona 14-asrda eslab o'tirgan hikoya bor. Bu haqida musulmon sayohatchisi Ibn Batuta yozgan. Shunda ham u devorni o'z ko'zlari bilan ko'rmagan. shunchaki xitoylik bir olimning gaplarini yozgan xolos yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki turistlar hozirda suratga tushadigan devorlar umuman mavjud emas edi bu nima degani hammasi yolg'on va uyushtirilganmi unda ular qayerdan paydo bo'lgan ular mo'g'ullardan so'ng birdan paydo bo'ladi ko'chmanchilar hukmronligi xitoyliklarni tezda joniga tegadi va ular yangi ozodlik qo'zg'olonini uyushtirishadi uning oqibatida esa hokimiyatga yangi imperator xunvu keladi aytgancha u ham oddiy dehqon bo'lgan ammo mo'g'ullar kuf suf etib yo'q bo'lib qolishmagan ular shimolga qochib u yerda yangi davlat qurishadi bu davlat esa yana 300 yil xitoyga bosim o'tkazadi shunday qilib yangi sulola oldida yana yangi savol paydo bo'ldi shimol chegarasini mustahkamlash ko'rinib turibdiki eski devor hech nimaga arzimasdi men davrining boshlarida xitoyda nafaqat himoyalanish uchun balki hujumga o'tish uchun ham yaxshigina kuch bo'lgan shuning uchun birinchi imperator devor emas balki minora qurdirdi ammo 15 asrning boshlarida xitoyning hujum salohiyati tugaydi va ular yana ko'p e'tiborini himoya inshootlariga qaratishni boshlashadi masalan pekin yaqinida 130 ta mudofa inshoot quriladi ammo bu hali ham devor emasdi faqat 15 asrning 20 yillarga kelibgina ular tosh va yerdan qilingan devorlar bilan birlashtirishni boshlashadi qanchalik xitoy himoyaga sho'ng'igani sari shunchalik qurilishlar katta mashtab olishni boshladi hozirgi kunda devorlar 15 asr o'rtalariga kelib paydo bo'lishni boshlagan uning ilk namoyandalaridan biri liyo dung devori edi uni liyo dung yarim orolidagi xitoy qabilasini himoya qilish uchun qurishgan texnologiya u yerda juda ham sodda bo'lgan xuddi ming yil avvalgidek quruvchilar ikki qator xodalar orasiga loy qo'yishardi xolos farq shundaki endi bunga 10 yillab vaqt ketmas edi bu keyingi urushgacha davom etdi urush vaqtida esa xitoy o'z armiyasining teng yarmini yo'qotadi imperator esa mo'g'ullarga asir bo'ldi min imperiyasi strategiyasi bu voqeadan so'ng butkul o'zgaradi ular yangi devor qurishga kirishadi va oldingidek emasdi asr qurilishiga 40 ming odam jalb qilindi ular esa atiga bir necha oyda 1100 kilometrlik devorni barpo etishadi u yerda esa 800 ga yaqin qo'riqchilar minorasi ham bo'lgan devor mustahkam bo'lishi uchun esa uni toshlar va g'ishtlar bilan qoplashadi bu esa bekorga ketmadi devor bir nechta katta mo'g'ullar hujumiga turib berdi bu esa devorni foydasiz deydiganlar uchun aslida u o'z vazifasini yetarlicha yaxshi bajargan 16 asrning o'rtalarida esa devor qadam bo'ylab bo'lmas himoya chizig'iga aylanadi xitoyda esa uni buyuk chegara deb nomlashgan tajriba omadli o'tdi keyingi 150 yil davomida xitoyliklar yana umumiy hisobda 8000 kilometr devor qurishadi ularda esa birinchi marotaba o'q otar qurollar va artilleriya paydo bo'lishni boshladi nima bo'lgan taqdirda ham devor juda uzoq vaqt turib bera olmadi 16 asr o'rtalarida mo'g'ullar devordan bo'shliq topishadi va u yerdan o'tib Pekinga o't qo'yishadi. Buning oqibatida 60 ming inson halok bo'lgan. Shunday ekan, devor barcha narsadan qutqargan deish mumkin emas. Hech qanday himoya hujumlarini ko'p ushlab tura olmaydi. Xitoy devori hech qachon hech kimdan qutqarmagan deydiganlar o'ttizinchi qirqinchi yilda bir uchraydigan omadli hujumlarni eslashadi xolos ammo qolgan yurishlar esa hujumchilar uchun omadsiz yakun topganini umuman eslardan chiqarib yuborishadi mana va nihoyat biz hozirda devor qanday ko'rinishda ekaniga yetib keldik tog'lar bo'ylab yoyilgan katta qo'riqchi minoralarga ega g'ishtli ajdarho hozirgi go'zal ko'rinishda 16 asrning oxirlarida paydo bo'ladi yangi imperator yana bir hujumdan so'ng pekin atrofidagi barcha teshiklarni yopishga buyruq bergan paytdan boshlab aynan shu davrda birinchi bor to'liq minoralar qurishni boshlashadi men shuni nazarda tutyapmanki oldin minoralar konstruksiyasi devordan umuman farqi yo'q edi bu ham xuddi shunday yer va toshdan iborat bo'lak edi faqat biroz kattaroq bunday minoraning ichiga kirib bo'lmasdi u yerda shunchaki joy yo'q edi askarlar faqatgina yuqoridagi kichik joyda yashirinishlari mumkin bo'lgan xolos hozirda esa u yerda uxlash ovqatlanish va qurollar saqlash mumkin ammo barcha bu yangi ishlanmalar shunchaki foydasiz bo'lib chiqdi boshqa bu devor hech qanday katta jangda ishtirok etmadi 17 asr boshlarida xitoyning boshqa yangi xavfli dushmani paydo bo'ladi manjurlar ular o'sha zahotiyoq xitoyga urush boshlashadi va urushni bir necha 10 yillar davomida tugatishmaydi manjurlar devorni shturm qilib qilish taktikasidan butkul voz kechishadi va buning o'rniga uning qayerdan bemalol oshib o'tish yoki aylanib o'tish mumkin ekanini qidirishadi yoki shunchaki qo'riqchilarni sotib olishardi buni qilish esa u paytda unchalik qiyin bo'lmagan xitoy yana beqarorlik davriga tushgandi katta soliqlar foydasiz boshqaruv va hokazolar mamlakatni yana fuqarolar urushi arafasiga olib kelgandi qo'zg'olon manjur qo'shinlari pekin chegarasiga kelgandan so'ng boshlanadi ularning xitoyni bosib olish uchun birinchi urinishi omadsiz yakun topgan bo'lsa-da ammo bu xitoyda zanjirli reaksiyani hosil qilgandi imperator mashhur generalni qatl qilishni buyuradi devordagi askarlarga esa uzoq vaqt maosh to'lashmas edi mamlakat shimolida banditizm avjiga chiqqandi oqibatda esa katta qo'zg'olon boshlandi ular esa shaharlarda tezda hokimiyatni qo'lga kiritib imperatorni mansabdor shaxslarni ko'chaga uloqtirishdi devor oldida isyonchilarga qarshi tura oladigan yagona armiya qolgandi ammo ularning kuchlari butkul g'alaba qozonishga aniq yetmasdi shunda xitoylik general manjurlar bilan kelishuvga erishadi va ularga eshikni ochib berib ular bilan birgalikda qo'zg'olonchilarni yakson qilishadi ammo bu min davrining tugashiga ham sabab bo'ladi manjurlarning shunchaki ketish istaklari yo'q edi shuning uchun ular o'z sulolasiga asos solishadi Bu sulola esa Xitoyni toki 1911-yilgacha boshqargan. Xitoy devori esa o'z ahamiyatini yo'qotdi. Axir Manjuriya va Xitoyning bir davlatga aylanishi tufayli u endi kimdan himoya qilardi? keyingi 100 yil davomida uni xitoyliklarning o'zlari ham shunchaki unutishdi ular devorga juda ko'p pul va resurslar ketgan foydasiz toshlar to'plamidek qarashardi yana kamiga u o'zining eng asosiy vazifasini eplay olmagandi yana xitoyni himoya qila olmagandi devor ziyoratgohga aylantirilgunga qadar xalq u yerdagi g'ishtlarni uy va yo'llar qurish uchun ishlatishardi bir qismini esa yangi hukumat yo'llar qurish va foydali qazilmalar uchun shunchaki buzishardi 2012 yildagi hisoblarga ko'ra men buyuk devorining 22 foizi yo'qolgan yana 60 kilometrga yaqini 20 yilda yo'qolsa kerak deyiladi nega deysizmi chunki devorni hech kim qo'riqlab turmaydi qanaqasiga hech kim qaramaydi deyishingiz mumkin bir to'da turistlar va chiroyli minoralardan iborat suratlarchi nima ular fotoshopmi shoshmang hozir hammasini tushuntirib beraman 20 asrda xitoyda devorga bo'lgan munosabat aniq emasdi ba'zilar u xitoyliklarni saqlashga yordam bergan deyishsa ba'zilar bu devorlar hech qanday maqsadga ega bo'lmagan shunchaki minglab ishchilarni majburlab ularni qurilishda o'lishlariga olib kelgan xolos deb uni fosh etishardi ammo yapon xitoy urushi bu afsonaga ikkinchi nafas olib kirdi aniq bo'ldiki yoshiga qaramasdan bu devorlar yaxshigina qal'a sifatida ishlashi mumkin ekan nisbatan kuchsiz bo'lgan xitoy qo'shini yapon armiyasining bir qancha hujumlariga devor tufayli bardosh bera olgan o'sha vaqtdan boshlab devor yangi vatanparvarlik ramziga aylandi o'sha vaqtda yosh kommunist mao tsedun o'zining mashhur gapini aytgan edi har bir xitoylik devorni ziyorat qilishi shart shunday bo'lsa-da, birinchi restavratsiya ishlari faqat 60-yillarga kelgandagina amalga oshirildi. Jamiyatga esa eng mashhur qismi ochib berildi. Uning nomi Badalin. 99% turistlar mashruti aynan o'sha yerdan o'tadi. Deyarli barcha suratlar ham aynan o'sha yerdan olingan. Badalin esa aslida faqatgina 75 kilometr uzunlikka ega xolos. Bir tomondan bu juda ham zo'r eshitiladi, ammo boshqa tomondan unchalik emas. Ayniqsa agar siz ming davridagi Buyuk Xitoy devorini umumiy uzunligi 117 marta katta bo'lganini eslasangiz, bu juda ham kamdek ko'rinadi. Pekindagi madaniy merosni saqlash to'g'risidagi kelishuvga qaramasdan, madaniy revolyutsiya vaqtida qolgan devorlarni dinamit va ekskavatorlar bilan buzishga hech kim xalal bermagan. bu buzish hech qanday ma'noga ega emasdi shunchaki imperiya o'tmishiga qarshi kurash nomli shiori bor edi oqibatda esa devor zamonaviy obraziga faqatgina 80 yillarga kelibgina erishadi u paytda yangi xitoy yetakchisi den siaopin hayotimizni qanday bo'lsa-da shunday sevamiz va buyuk devorni qayta tiklaymiz nomli kompaniya tashkil qiladi uning davrida devor yunesko madaniy merosi tarkibiga kiritiladi va uning katta masshtabli restavratsiyasi boshlanadi ammo devorning chiroyli tashqi ko'rinishiga qaramasdan xitoyliklarda restavratsiyaga kirishuvlari o'zgacha bo'lgan tarixiy materialni tiklagandan ko'ra yaxshisi eski qismini shunchaki buzib uni qaytadan quramiz zamonaviy beton va ishlab chiqarilgan g'ishtlardan foydalanamiz demak qaysidir ma'noda buyuk xitoy devori bu rostdan ham yangi inshoot har holda badalinni e'tiborga olsak u yerda 16 asrdagi qurilishdan juda ham oz narsa qolgan shu yerda yana bir mashhur afsona haqida gaplashib ketishimiz zarur nima deymish xitoy devoridagi o'q otar qurollar uchun teshiklar janubga qaratilgan demak uni qadimgi slavyan armiyalari qurishgan aslida bu shunchaki bo'lmagan gap agar devorga nazar tashlasak bu yerda bunday teshiklar yoki shimolga yoki ikkala tarafga ham qaratilganligini ko'rishimiz mumkin ikkinchidan esa bu umuman ahamiyatga ega emas chunki badalin 20 asr o'rtalariga kelgandagina restavratsiya qilingan shuning uchun teshiklar istalgan tomonga qarashi mumkin mumkin chunki xitoyliklar uni chiroyli ko'rinsin deb restavratsiya qilishgan agar devorning turistlar yo'q joylariga borsak unda u yerda hammasi rasvo bo'lib yotibdi bir tomonda u yerda tarixiy obyekt saqlanib qolingan bo'lsa boshqa tomondan esa u achinarli holatda oxirida esa yana bir narsani aytib o'tish lozim aslida angliyalik elchi makkartni yevropaliklarga devor haqida aytgan birinchi inson emasdi u katta ehtimol bilan devorni yevropada mashhur qilgan birinchi odam bo'lgan ammo ba'zi o'qimishli insonlar bu inshoot haqida 200 yil avval eshitgan 17 asr boshlarida devorda yezuit monaxlari bo'lishgandi aynan ulardan olimlar shunday g'ayrioddiy dunyo mo'jizasi haqida eshitishadi u vaqtlar xitoy haqidagi ma'lumotlar asosan marko polo kitobidan olinardi shuning uchun olimlar o'ylanishgan nega buyuk sayohatchi devor haqida bir og'iz ham gapirmagan ularning birinchi versiyalari deyarli to'g'ri bo'lib chiqdi bunga ko'ra devor polo sayohatidan so'ng paydo bo'lgan deyilardi ammo afsuski to'g'ri taxmin keyinchalik boshqasiga almashtirildi unga ko'ra marko polo xitoyning faqat janubida bo'lgan shuning uchun devorlarni ko'ra olmagan u bizni vaqtimizgacha deyarli o'zgarishsiz va 2000 yil buzilmasdan bemalol turishi mumkin edi deyiladi juda ko'p vaqtlar mobaynida bu qarash ilm fanda eng asosiylaridan biri edi shuning uchun lord makkartni devorga borganida u ko'z oldida tasavvur qilib bo'lmas qadimgi inshootni ko'rayotganiga ishonchi komil bo'lgan bunday xato fikr uni bunchalik hayratga tushishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan ushbu 2000 yil oldin qurilgan yodgorlikning taqdiri mana shunday g'ayrioddiy bo'lib chiqdi ammo u qurilishdan deyarli hech nima qolmagan u 100 yillab ko'chmanchilarni ushlab turgan bo'lsa-da, xitoyliklar uni foydasiz matoh deb hisoblashgan undan yevropaliklar hayratga tushishgan lekin sana berishda adashib uni 3 barobar katta yoshda deb hisoblashgan bu bizning sivilizatsiyamizdagi yana bir hayratlanarli holatdir va bu ramz asosdan ko'ra muhim ekanini isbotlovchi yana bir dalil axir devorning o'zi qanday turgan bo'lsa shunday turibdi lekin unga munosabat sizning qarashlaringizdan ko'ra juda ham ko'p bo'lishi mumkin ma'nisiz oddiy qabriston buyuk dunyo mo'jizasi qadimgi toshlar to'plami asrash yoki yo'q qilish kerak bo'lgan tarixiy yodgorlik men tugatdim salomat bo'ling 翻身当家做主人。